тебе сегодняшняя встреча? Э, очень интересная встреча. Э, сегодняшний спикер – это прекрасный пример человека, у которого есть свое мнение, и ему, в общем-то, по большому счету все равно на мнение других людей насчет него. И это вообще отлично. Причем, э, видимо, это ощущение у него есть не только вот сейчас, когда он уже профессионал, ударенный там опытом, но ну, и даже в студенческие годы, и даже когда он там был совсем там, маленьким мальчиком, наверное, у него сохранялось. Это ему иногда помогало иногда не мешало, но, в общем, это очень ценно. Классно. А какое твое мнение, какие задачи решает наш проект? Эм, ну, во-первых, это задачи вообще развития человека – Э, понимание того, что же ты на самом деле хочешь, чем ты хочешь заниматься. Э, не просто потому, что ты можешь этим заниматься и можешь на этом заработать деньги, чтобы прожить, но и то, что чем ты можешь заниматься, и действительно это будет тебя радовать, и ты сможешь принести какую-то пользу другим людям. Наверное, это что-то такое ключевое. Спасибо. Чем бы ты хотела заниматься? прямо на данный момент. А, ну, у меня есть несколько направлений, которые мне сейчас интересны. А, первое – это походный туризм. А, я бы хотела работать как координатор, в вообще, по крайней мере, пока. Я себя не очень хорошо вижу гидом, вот, по крайней мере сейчас. А вот координатором мне бы очень хотелось поработать, даже у меня есть уже маленькая подработка в этой сфере, вот, э, которая недавно появилась. И второе направление — это работать в психологическом консультировании, то есть работать частно с клиентами, возможно, вести какие-то группы, но это уже было бы возможно совместно, в каком-то совместном проекте с другими психологами. А возможно ли объединить, как ты считаешь, твое первое желание и второе профессиональное? Ну вот сейчас как бы довольно-таки сложно это воспринимать, хотя э, у меня есть одна знакомая, которая разрабатывает э, теорию о... Ну, как это выразиться? В общем, вроде лечения, психологического лечения, развития с помощью походов и то есть это возможно? Да. Возможно, возможно не выбирать? Да. Есть, правда, люди, которые занимаются всякой там йогой, цигуном, там, прочими штуками эзотерическими на лоне природы совмещать с походом, но это немножко не моя тема, я все-таки больше к науке близка. Угу. Поэтому, чтобы это совместить, э, надо придумать что-то новенькое. Угу. Какие ощущения ты хочешь испытывать каждый день от своей работы? Эмоции, ощущения? Угу. Воодушевление я помню свое ощущение, когда несколько месяцев назад я, я подумала о том, что я хочу работать в походном туризме, и о возможности того, что я могу попасть в этот бизнес, и просто, я не знаю, я не, я не могла на месте стоять. Э, это было ощущение такое сродни влюбленности, когда ну, не знаю даже, не могу объяснить. Вот хочется вот такое, вот такие ощущения испытывать, может быть, по крайней мере, первое время, а потом уже просто удовлетворение от э, того, что ты помогаешь другим людям, даешь им ощущение радости, э, положительные эмоции, вот, и посредством этого ты тоже получаешь положительные эмоции. Здорово, спасибо, Настя, большое.